Dakle, potrebno je da utvrdimo koliko je 46 plus 43. Hajde da to ponovo zapišem, zapisat ću ga ovako. 46 plus 43. Ono što ovde treba da uradimo je da samo gledamo mesto jedinica. Doslovno imamo 6 jedinica plus 3 jedinice. Ili možemo da kažemo 6 i 3, a 6 plus 3 je jednostavno 9. 6 plus 3 je 9, tako da imamo 9 jedinica. Zatim prelazite na desetice i tu postoje dva načina razmišljanja možete da posmatrate ovo kao 4 plus 4, jednako je 8, ali zapravo ono što mi ovde imamo, pošto baratamo sa deseticama, jeste da je u stvari 40 plus 40 jednako 80. Možemo da uradimo ovaj zadatak proširen. Ovo je isto što i 40 plus 6. Ovo smo već videli ranije, zar ne? To je 46. Tako je i 43 isto što i 40 plus 3. Ovo smo već proširivali ranije. Dakle, kada ih saberete, kada saberete 6 plus 3, dobijate 9. Kada saberete 40 i 40, dobijate 80. Tako dobijate 80 plus 9, što je 89. Razlog što smo ovo radili je taj što smo hteli da vam pokažemo da kada sabirate četvorke na mesto desetica, zapravo sabirate četrdesetice. To što su na mestu desetica znači To što je 4 na mestu desetica znači da ona predstavlja 40. To što je osmica na tom mestu znači da ona predstavlja 80.